Allow yourself to be a better person. Allow yourself to be a better person. Allow یعنی اجازه بده. Yourself به خودت. To be که باشی a یک better بهتر person. Be a better person یعنی فرد بهتری باش. شخص بهتری باش. Allow yourself به خودت اجازه بده to be a better person که فرد بهتری باشی چجوری واقعا میشه به خودمون اجازه بدیم که فرد بهتری باشیم دوستان یکی از کارهایی که میتونید انجام بدید برای اینکه فرد بهتری باشید یادگیری و افزایش آگاهیتونه چطور با شرکت کردن در تمرینات انگلیسی مثل آب خوردن یکی از ساده ترین کارها رو میتونید انجام بدید برای اینکه اجازه بدید به خودتون که فرد بهتری بشید از رهگذر بهبود و افزایش دانش Allow yourself to be a better person. به خودت اجازه بده که فرد بهتری باشی. Allow yourself to be a better person. Allow yourself to be a better person. Do you allow me to sit here Do you allow me to sit here? Do you allow یعنی آیا اجازه می دهی می به من یا مرا to که sit بنشینم sit یعنی نشستن here اینجا Do you allow me یعنی اجازه میدی to که مثلا فلان کار رو بکنم sit here اینجا بنشینم خیلی کاربردی یعنی این عبارت ها و جملات در قسمت کامنت می نویسیم و با هم تکرار می کنیم Do you allow me to sit here? آیا به من اجازه می دهید اینجا بنشینم؟ Do you allow me to sit here? Do you allow me to sit here? Please add some sugar to this coffee. Please add some sugar to this coffee. Please یعنی لطفا اد اضافه کردن سام مقداری یا برخی شگر، شگر یعنی شکر تو به this این کافی قهوه this کافی این قهوه please add لطفا اضافه کنید پس تلفظ درستش added نیست add یکی از دیهاش خونده میشه some sugar مقداری شکر please add some sugar to this coffee لطفا کمی شکر به این قهوه اضافه کنید. Please add some sugar to this coffee. Please add some sugar to this coffee. Garlic can add flavor to your food. Garlic can add flavor to your food. Garlic یعنی سیر سیر رو که میشناسید سیر یا پیاز گارلک یا سیر منبع سلامتیه درسته شاید کمی بدبو باشه اما منبع سلامتی منبع بسیاری از داروهاست گارلک کن گارلک سیر کن میتونه اد اضافه کنه فلیور، فلیور یعنی تعم، تو، به یور فود، غذای شما گارلک کن اد فلیور، سیر می تواند تم اضافه کند to your food به غذای شما garlic can add flavor to your food سیر می تواند تم به غذای شما اضافه کند garlic can add flavor to your food garlic can add flavor to your food This office is my workplace. This office is my workplace. This in office دفتر یا اداره is است my مال من work کار place محل workplace یعنی محل کار This office is my workplace. این دفتر محل کار من است. This office is my workplace. This office is my workplace. Where is the post office? Where is the post office? Where یعنی کجا یا جایی که is است the THE برای اشاره به اون جای مشخص که داریم در موردش صحبت میکنیم post یعنی پست office دفتر یا اداره post office یعنی دفتر پست یا اداره پست where is the post office دفتر پست یا اداره پست کجاست where is the post office where is the post office You are spending too much. You are spending too much. You are spending تو داری خرج میکنی صرف میکنی Too much Too much یعنی بیش از حد You are spending too much تو داری بیش از حد یا خیلی زیاد خرج میکنی مثلا زمانت رو داری صرف میکنی یا پولت رو داری خرج میکنی You are spending too much تو داری بیش از حد خرج میکنی You are spending too much You are spending too much How did you spend your free time? How did you spend your free time? How چگونه did گذشته do و در اینجا برای سوالی کردن you شما spend خرج کردن یا صرف کردن your مال شما free آزاد یا رایگان تایم زمان فری تایم یعنی زمان فراغت یا اوقات فراغت جمله و عبارتمون اینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار می کنیم How did you spend your free time? اوقات فراغت خودت را چطور صرف کردی؟ How did you spend your free time? How did you spend your free time? Would you please close the door? Would you please close the door? Would you please یعنی لطفاً میشه این کار رو انجام بدید چقدر معدبانه است close یعنی بستن the door T-H-E اشاره میکنه به اون در مشخص مثلا در اتاق Would you please close آیا میشه لطفاً ببندی the door اون دره رو چقدر عالی و چقدر معدبانه و چقدر کاربردی ای کاش همینجا یادش بگیریم با هم در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار می کنیم Would you please close the door? آیا می شود لطفا درب را ببندید؟ Would you please close the door? Would you please close the door? Come in. The door is open. Come in. The door is open. Come یعنی آمدن. In داخل. Come in. بیایید داخل یا بیا داخل. The door اون دره یا در مشخص مثلا در اتاق در دفتر is open باز است. The door is open. دره بازه. Come in. The door is open. بیایید داخل. در باز است. Come in. The door is open. Come in, the door is open. Thanks God, I am in excellent health. Thanks God, I'm in excellent health. Thanks God یعنی خدا را سپاس. از خدا ممنونم. یا شکرت. I am من هستم in در excellent یعنی عالی health سلامت یا سلامتی excellent health یعنی سلامت عالی یا سلامت خیلی خوب thanks God خدا را سپاس I'm in excellent health من در سلامت عالی هستم امیدواریم که شما هم در سلامت عالی باشید تندرست و خرسند باشید جمله و عبارتمون اینه برای سپاسگزاری از خداوند همین جمله و همین عبارت رو در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار می کنیم Thanks God I'm in excellent health خدا را سپاس من در سلامت عالی هستم Thanks God I'm in excellent health Thanks God, I'm in excellent health. Eating vegetables is good for your health. Eating vegetables is good for your health. Eating یعنی خوردن. Vegetables یعنی سبزیجات. Good for your health. خوب یا مناسب برای سلامتی شما. Eating vegetables is good for your health. خوردن سبزیجات برای سلامتیت خوب است. Eating vegetables is good for your health. Eating vegetables is good for your health. I am not the person I used to be. I'm not the person I used to be. I am not یا I'm not یعنی من نیستم the person اون فرد یا اون شخص I used to یعنی من قبلا یه کاری رو می کردم. ولی الان دیگه نمی کنم. I used to be یعنی اون چیزی که قبلا بودم I'm not the person I used to be من آن فردی که قبلا بودم نیستم I'm not the person I used to be I'm not the person I used to be Who is the person in charge? Who is the person in charge? Who is یعنی چه فردی است؟ کیه؟ the person اون فرد مشخص in charge این charge یه اصطلاحه یعنی اون فردی که در مسئولیت، یعنی مسئولیت به عهدهشه the person in charge یعنی اون فردی که مسئولیت به عهده اونه who is the person in charge فرد مسئول کیست فرد پاسخگو کیست who is the person in charge who is the person in charge Art and English are my best subjects. Art and English are my best subjects. Art یعنی هنر and English و انگلیسی are هستند my best بهترین من subjects subject یعنی موضوع subjects یعنی موضوعات Art and English are my best subjects هنر و انگلیسی بهترین موضوعات مورد علاقه من هستند. Art and English are my best subjects. Art and English are my best subjects. What is your favorite kind of art? What's your favorite kind of art? What is یعنی چه است your favorite مورد علاقه شما kind no یا مهربان در اینجا به معنی no of art kind of art یعنی نوع هنر اون نوع هنری که دوست دارید و میخواد بپرسه What's your favorite kind of art? نوع هنر مورد علاقه شما چیست؟ What's your favorite kind of art? What's your favorite kind of art? Are you sure about what you said? Are you sure about what you said? Are you sure یعنی آیا شما مطمئنی و sure یعنی مطمئن بودن یا اطمینان حاصل کردن Are you sure یعنی آیا شما مطمئنی about در مورد what آنچه یا چه you شما said said گذشته فعل say یعنی گفتن در زمان گذشته What you said یعنی آنچه که شما گفتید Are you sure about what you said? آیا در مورد چیزی که گفتی مطمئنی؟ Are you sure about what you said? Are you sure about what you said? I am not really sure. I'm not really sure. I'm not یعنی من نیستم really واقعا sure مطمئن یا مطمئن بودن I'm not really sure من واقعا مطمئن نیستم I'm not really sure I'm not really sure Nobody likes war Nobody likes war. Nobody یعنی هیچ فردی. Anybody یعنی هر فردی. Nobody یعنی هیچ فردی. هیچ شخصی. Likes لایک like یعنی دوست داشتن و در اینجا نقش فعل رو داره. چرا اس سوم شخص گرفته؟ چون nobody در انگلیسی به عنوان سوم شخص در نظر گرفته میشه. Nobody likes. هیچ کس دوست نداره. War. جنگ. بله هیچ کس جنگ رو دوست نداره. Nobody likes war. هیچ کس جنگ را دوست ندارد. Nobody likes war. Nobody likes war. War is something to avoid. War is something to avoid. War is something جنگ چیزیه که to avoid باید از اون اجتناب کرد یا از اون دوری کرد avoid یعنی اجتناب کردن یا دوری کردن war is something to avoid جنگ چیزی است که باید از آن اجتناب کرد war is something to avoid war is something to avoid